армысыздар оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы 36 параграф электр тогы тізбек бөлігі үшін ом заңы және өткізгіштерді аралас жалғау деген тақырыптарға тоқталатын боламыз әрине бұл тақырыпты біз 8 сыныпта қарастырған болатынбыз бүгін тереңірек тоқталамыз олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымызға негізгі арқау болатын күтілетін нәтижелер бұл әрине тізбектің өткізгіштер арасындағы яғни жалғанулар сонымен қатар оң заң негізі бір болып табылатын формуланы түсініп есептер шығаруда қолданылатын боласыңдар олай болса біз бастаймыз жалпы ток көздері ә, айтқан болатынбыз осыған дейін де тағы айтып кетейік тұрақты және айнымалы ток көздері тұрақты бұл аккумулятор батарея болса айнымалы ток бұл генератор ток көзі негізі күнделікті өмірде қолданатынымыз көбінесе айнымалы ток иә ары қарай енді электр тогы дегеніміз не деген сұраққа тоқталамыз электр тогы деп жатқанымыз зарядтаудың зарядталған бөлшектер иә бағытталған қозғалыс дейміз ал енді осы ток болу үшін керекті шарттар қажетті шарттар яғни ұбт да келетін сұрақтардың бірі оны сынып оқушысы міндетті түрде керек біріншісі еркін зарядтардың бар болуы екіншісі электр өрісінің бар болуы сонымен қатар ток көзіне пайда болу процесі екен олай болса бізде электр тогы деп жатқанымыз жаңа айттық электр зарядтарының бағытталған қозғалысы ток күші дегеніміз яғни бірлік уақытта сіздің бойында жүретін ә, зарядтың өзгерісінің уақыт өзгерісіне қатынасын айтады екенбіз ток күшін қандай әріппен белгілейміз ай деген әріппен белгілейміз өлшем бірлігі ампер иә ә, зарядтың неге уақытқа қатынасы ал егер осы жерден зарядты табатын болсақ формуламыз қалай өзгереді ток күшін көбейтеміз уақыттың өзгерісіне немесе осы жерден уақытты табатын болсақ уақыттың өзгерісі тең болады екен зарядтың өзгерісін бөлеміз ток күшін уақыттың өлшем бірлігі секундқа тең екендігін білеміз иә олай болса ары қарай жалғастырамыз жалпы токтың әсерлері бізде токтың қандай әсері бар біріншісі жылулық екінші химиялық үшінші магниттік төртіншісі яғни физиологиялық деп қарастырамыз иә ә, енді осы жерде айтып кететін болсақ бізде жалпы ток күшінің негізгі ә, тығыздығы деп те қарастырамыз жалпы ток күшінің тығыздығы дегеніміз не еді әрине ток күшінің өткізгіштің көлденең қимасының ауданында жүретін физикалық шама айтады екенбіз яғни ток күшінің тығыздығын қандай әріппен белгілейді екенбіз мындай жүй әрпімен белгілейміз ток күшінің неге қатынасы ауданға қатынасы деп қарастырамыз жалпы ток күшінің ә, тығыздығының өлшем бірлігі осы жерден келіп шығады ток күшінікі ампер болса аудандікі метр квадрат демек өлшем бірлік ә, ток күші тығыздығының өлшем бірлігі ампер бөлінген метр квадрат жазып қойдық иә ал енді осы формула біз түрлендіріп қарастырдық бірінші жағдай түрлендірген кездегі формуламыз екінші жағдай түрлендірген кездегі формуламыз былай жан жақты ашып түрлендіріп көрсеттік енді бізде тұрақты ток енді тұрақты токқа тоқталамыз тұрақты ток дегенімізде уақыттың өтуіне байланысты өзгермейтін ток деп қарастырамыз жалпы формуласы неге тең ток күші тең болады элементар зарядты көбейтеміз жылдамдыққа көбейтеміз электрон концентрациясына және соның ауданына мысалы сендерге бір сұрақ мынау ә, э, тұрақ ток бұл әрине батарея дедік батарея кейбір уақытта істемей қалса оны тістеп тістеп қайтадан саламыз не істейді істеп кетеді иә бұл қалай болды деген сұрақ туындайды да яғни бұл дегеніміз не ә, сол бір кезде зарядтардың үйкеліс нәтижесінде зарядтың пайда болу процесі деп айтамыз да ары қарай осы жерде форманы түрлендіретін болсақ әрине біз ә, осы электрон санын тап дейтін болсақ форма қалай болады ток күшін көбейтеміз уақытқа бөлеміз элементтер зарядқа немесе зарядты бөлеміз деп қарасақ оны біз сегізінші класста қарастырған болатынбыз бұл жерде бір бір қайталады деп ойлаймын енді бұл жерде барлығына тоқталып кеттік яғни с деген өткізгіштің ауданы метр квадрат н концентрацияның өлшем бірлігі метр минус кубқа тең жылдамдықты метр бөлінген секундқа тең элементтер зарядтікі кулон иә электрон бұл өлшем бірліктері ал енді ә, енді бізде электр кедергісі немесе ом заңы жалпы электр кедергісі дегеніміз не ом заңы деп атаймыз яғни ә, ток тізбек бөлігімен жүрген кезде өткізгіштің бойымен жүрген кезде оған міндетті түрде қандай да бір кедергі әсер етеді яғни сол бір кедергі қарастырылады ом заңы яғни географ симон ом осы бір заңды ашқан екен яғни көріп тұрғандарыңыздай мына жерде ток жүрген кезде өткізгіштің бойынан оған белгілі бір кедергі әсер етеді мысалы ә, бұл кедергі не істейді токты белгілі мөлшерін өзіне алып қалады деген сөз яғни жаңа айттық токтың әсері жылулық дедік қой өзінің металдың жылуына кететін ток болып есептеледі бұл жерде заряд болып есептеледі түсіндіре алдық па ал енді ә, кедергіміз константа болса не болады екен ток күшімен кернеу тура пропорционал ал енді ә, кернеу тұрақты болатын болса ол кезде не болады екен ток күшіміз кері пропорционал неге кедергі деп қарастырады екенбіз мына бір форма қайдан келіп қайда қалды бұл не үшін фи болып қалды дейтін болсақ біз жаңа айттық тағы да қайталаймыз кернеу мен ә, потенциалдар айырымы бір біріне тең айтсақ болады кернеудің өлшем бірлігі неге тең еді вольт ток күшінің өлшем бірлігі ампер кедергінің өлшем бірлігі тең екен иә ары қарай енді өткізгіштерді параллель және тізбектей жалау деген бар мына жерде қайсысы параллель қайсысы тізбектей екендігін айтып бере аламыз ба иә әрине бізде мына жерде бірінші сызбамыз бұл тізбек деп барлық бір тізбек ал екінші жағдай мына жерге та бірге бөлінді екіге үшке бөлінді демек мынау параллель иә ал енді тізбекте жалғанса қалай еді параллель жалғанса қалай еді оған тоқталатын болсақ міне өткізгіштер тізбекте жалғайтын болсақ яғни барлық жерде ток күші неге тең болады бірдей топ күші бірдей болады деген сөз кернеулер барлығы бір біріне қосындысын аламыз демек тізбекте болса кедергіміз көп болады барлығын қосамыз енді қараңыздар мысалы сіздердің көшелеріңізде свет болмай қалды барлық көшеде жоқ демек не істеді сіздер тізбекте жалғанғансыздар деп солай біз өткен сабақта айтқан болатынбыз кернеу әрқашан тізбекке параллель жалғанады сол себепті міне қараңыздар кернеуді параллель жалғады ток күші тізбекте жаланып тізбекте жалғанады енді параллель қосу кезінде қалай болады параллель қосатын болсақ мына жерде мына қараңыздар ток көзі кетті мына жерге келді екіге бөлінді демек мына бір кедергіміз мына бір кедергі параллель деген сөз параллель болған кезде кедергілер аз болады нәтижесінде бір бөлінген r бір бөлінген r қарастырамыз ол кезде біз жаңа айттық бүйтіп қарастырамыз нені ә, кернеу қалай жалғанады тізбекке параллель paralel деп демек осы жерге қоямыз да кернеу нәтижесінде әрқайсысында ток күші әртүрлі болады да міне қараңыз бәрі екі сол себепті ток күшілердің несі қатына қосындысына қарастырады екенбіз енді мына бір суреттен осы бір айтқан теориямызды түсінсек болады міне қараңыз бірінші сурет иә бірінші сурет деп қояйық бірінші суреттің штрихы екі деп қояйықшы түсініктірек болу үшін иә екі мына екінің деп қоямыз енді қараңыздар бірінші суретте барлық жанып тұр иә қалай жалғанған оны білу үшін мына бір суретке қарасақ болады егер бір лампа күйіп кетсе барлығы тоқтап өшеді демек бұл тізбек жалған ал екінші суретте бір лампамыз күйді бірақ қалған лампалар жанып тұр демек бұл деген сөз параллель жалған деген сөз яғни біз осы жерден айтсақ болады параллель жалған кезде кедергілер аз болады соның есебінен басқаларды енді өткізгіштерді аралас жалғау міне қараңыздар мынау бізде үшеуі бір біріне қалай параллель бұл параллель r бірге тізбектей мына екеуі бір біріне параллель шыққаны r жетіге тізбектей барлығы бір біріне тізбектей демек бұл жерде аралас жалғау деп мысалы мына бір ә, түсіндірсек қараңыздар мына жерде мына бір кедергімізде осы жерден ток жүрмей қалса екі шетін айналып өтеді немесе мынада болмаса былай жалпы айтқан кезде жүреді деген сөз мысалы осы жерде б мен с аралығында жалпы кедергіні табатын болсақ мына бір формула салады екенбіз ал с мен д аралығын табатын болсақ с мен д аралығын табатын болсақ мына бір форма осылай жалпы барлық шыққандарын бір біріне тізбектей жалғаймыз яғни қоса салады енді бұл тақырыпты қаншалықты түсіндік түсінбедік соған байланысты бізде бар болған бес есеп бердік мына жерде ә, кейбір есептеріміз күрделі деп айтуға болады шығаруға тырысамыз түсінбегеніміз болса сұраймыз кері байланыс орнатамыз мүмкіндік барынша осы бір есептер шығарамыз сонымен қатар құрметті оқушылар егер осы сабақта бір жақсы бір білім алып өздеріңіз түсінбей жүргендерін түсінген болсаңыздар міндетті лайк қалдырып және де біздің каналға тіркеліп келесі сабақта жолыққанша сау